mas foi das gerações que lá surgiram antes mesmo da Grande Marcha para o Oeste. Por isso, ele é tido como um dos Neliar, que é o nome do grupo ao qual ele pertencia, cujo ancião era Enel. Somente quando tem início a Grande Marcha que os Neliar da viagem passaram a ser chamados de Teleri. A partícula El provavelmente significa estrela. O Mo de Elmo é um tanto obscuro, mas pode vir da raiz que significa querido, amado. Portanto, Elmo significaria algo como estrela amada. Elmo era o irmão mais novo de Elwë, Thingol e Owe, os dois líderes da Grande Hoste dos Teleri. Não temos nenhuma descrição física de Elmo. Porém, no livro A Natureza da Terra-média, é dito que Elwë e Owe tinham cabelos muito claros, quase brancos. Portanto, tudo leva a crer que Elmo também tinha os cabelos assim. Quando Eloy perdeu Senan Elmoth e Owe partiu com os Teleri para Valinor, Elmo ficou em Beleriand procurando por seu irmão mais velho. É possível dizer que, nesse período, Elmo tenha sido o líder dos Eglath, ou seja, do povo abandonado. Embora não mencionado no Silmarillion publicado, é possível inseri-lo no contexto da seguinte passagem. A parentela e os amigos de Euesíngulo também permaneceram nas terras de Ká, buscando-o ainda, embora de bom grado tivessem partido para Valinor e para a Luz das Árvores, se Ulmo e Owen estivessem dispostos a se demorar mais. Mas Owe queria ir embora, e por fim a hoste principal dos Teleri embarcou na ilha, e Ulmo os levou para longe. Então os amigos de Eowyn foram deixados para trás, e chamaram a si mesmos de Eglath, o povo abandonado. Habitavam nas matas e nos montes de Beleriand, em vez de à beira do mar, que os enchia de tristeza, mas o desejo por Aman estava sempre em seus corações. Finalmente, Eowyn retornou a seu povo, Thingol Manto Gris, com Melian a Maia, como foi relatado lá nos TTs 585 sobre Nan Elmoth, 500 sobre Melian e 600 sobre Thingol. Elmo, que era amado por Thingol, juntou-se a ele e foi morar em Menegroth, capital de Doriath, tornando-se, portanto, um Sindar. Elmo teve um filho chamado Galadon, e este teve dois filhos, Celeborn e Galathil. Exatamente, este é o Celeborn, marido de Galadriel. Já Galathil era o pai de Nimloth, a mesma que casou-se com Dior, o herdeiro de Thingol, e que era a mãe de Elwing. Portanto, apesar de ter um papel pequeno na história registrada, Elmo era ascendente de importantes personagens, inclusive Elrond. Ao tempo em que Celeborn era neto de Elmo, Galadriel era neta de Owen, portanto, eis aí um parentesco meio distante entre os esposos. O destino de Elmo é desconhecido, mas é provável que tenha perecido na ruína de Doriath pelas mãos dos filhos de Fëanor